探索区域就是要用四四趴，四趴超多的。我刚刚这边省了一万多块，天哪，这个要一万五哎！然后杜甫省了十四八，又省了两千一我要赚多久？哦，天哪，贵一万五，看省多少。 两千一，五千，包准减少三，看一下，省了，啊，没有省到钱，升级，一定要用它，有两个选择，一个是多福，一个是张泽瑞。 但他可以送这个随便的东西，多好！订单有六百块，哈哈赚六百块，但获得六百块就是为九天，棒棒！